فمشوا في شند منطقة جعلين قبل ما يبدو واحد قال له اسمع يا زول الحلف بالطلاق كيف طبعا جعلين كلهم بحلف بالطلاق قال لي يا اخي ما نحن لسه ما بدينا خليها لحد ما ننتهي ومصطفى ناجي رجل مشهور بالحكمه رحمه الله عليه قال لي بس تجاوب حسي يعني يعرفوا الموضوع ده يمشي ولا يقف قال لي عند الجعالين مباح واستمر في كلامه ما قال ده بيبوظ عليه الكلام يتكلموا لحد ما انتهى من محاضرته قال جبال في سؤال عن الطلاق عند الجعليه مباح لكن في الإسلام حرام هذا كان نحن انت إيه عارف ممكن ترد من الأول خلاص تبوظ الموضوع مرة واحدة